दिल्ली के पास छतरपुर का एक फार्म हाउस जी हाँ फार्म हाउस में स्विमिंग पूल भी है और सभी तरह की सुविधाएं हैं यहाँ पर होता है एक रेव पार्टी का आयोजन जी हाँ रेव पार्टी जिसमें सेक्स नशा नशीले पदार्थ शराब सब कुछ है यौवन है मस्ती है जवानी है सब कुछ है सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ इकट्ठा होते हैं कुल 160 लोग 160 में से 100 पुरुष हैं 60 महिलाएं हैं महिलाएं यानी युवतियाँ ठीक शाम को होती है शुरू रेव पार्टी रेव पार्टी जी हाँ जिसमें सबसे पहले होता है खुलेआम शराब का सेवन बियर वोदका विस्की विदेशी शराब जिसे जो चाहिए सब कुछ हाजिर है बिंदास लड़के लड़कियां शराब का सेवन करते हैं और नशे में झूमने लगते हैं जब नशे में झूमने लगते हैं तो शुरू होता है कोकीन और अन्य तरहों का नशा जिसकी जैसी हैसियत गांजा भी है भांग भी है चरस भी है कोकीन भी है और उससे महंगी विदेशी नशे भी हैं यह हैसियत पर निर्भर करता है कि किसके पास कितना पैसा है कौन कितना खर्च कर सकता है जी हाँ शराब के नशे के बाद शुरू होती है डांस पार्टी जिसमें अर्धनग्न युवतियाँ और युवक एक दूसरे की बाहों में डांस करते हैं डांस करते करते वे अपनी सुदबुद भी खोने लगते हैं युवतियाँ सारी लाज शर्म छोड़कर बुरी तरह से नग्न होकर थिरकने लगती हैं कुछ को तो नशा इतना चढ़ जाता है कि वे किसी कोने में सिमट जाते हैं लेकिन अकेले नहीं किसी साथी के साथ एक अजीब सा शोर है अजीब सा माहौल है चारों तरफ शोर गूंज रहा है और गूंज रही हैं उसके साथ कुछ सिसकियाँ जी हाँ ये रेव पार्टी है ये भारत का नया चलन है ये देश के नौ धनाढ़ लोगों का नया चलन है जिसमें गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है स्थान है तो बिगड़ेल अमीर जादों के बेटे और बेटियों के लिए जो हजारों रुपए इस तरह की रेव पार्टी पर खर्च कर देते हैं नशे में झूमते हुए एक दूसरे से लिपटते हुए और तमाम सीमा रेखाओं को तोड़ते हुए यह रेव पार्टी चल रही है इसी बीच अचानक एक योधान पैदा होता है और पुलिस के सायरन सुनाई देने लगते हैं पुलिस ने फार्म हाउस को चारों तरफ से घेर लिया है जैसे ही सबको पता चलता है कुछ अर्धनग्न युवतियाँ बाहर की तरफ भागती हैं कुछ युवक भागते हैं कुछ नशे में धुत हैं वो गिर पड़ते हैं कुल मिलाकर पुलिस सभी को दबोच तो लेती है पुलिस भी ये देखकर दंग रह जाती है कि किस तरह से नवधनाढ़ वर्ग की ये लड़कियाँ अर्धनग्न स्थिति में नग्न स्थिति में उन्हें सबसे पहले तो पहनने के लिए कपड़े दिए जाते हैं कोई इधर लुढ़क रही है कोई इधर लुढ़क रहा है और फिर शुरू होती है पुलिस की कार्रवाई और यही खबर फिर दूसरे दिन अखबारों में